Este viernes 11 de la noche, en El Espejo, desde el Festival de Cine Latinoamericano más importante de Alemania, habla el director del festival, Pablo Carvalho. Eh, un gran saludo desde Alemania a ustedes y fuerza con el cine colombiano y el cineasta español Daniel Villamediana con su película de filosofía oculta. La película intenta eh, experimentar hasta cierto punto eh, a través de los distintos temas musicales de cómo se puede filmar la música. El espejo, martes y viernes, 11 de la noche, por Canal Capital, televisión más humana.